экранда сууга илинген бөлүкчөнү көрүп турабыз суунун молекулалары менен кагылышуудан соң бөлүкчө тартипсиз кыймылга келди бул кыймылды эмне аныктаарын көрөлү сүрөттү чоңойтолу оң тарабынан үч бөлүкчө сол жагынан бир бөлүкчө менен кагылышты бул кагылышуудан соң бөлүкчө сол тарапка багыт алды кийинки убакытта кагылышуулар симметриялуу эмес дал ушул нерсе броун бөлүкчөсүн тартипсиз кыймылга алып келди бөлүкчө канчалык чоң болсо ошончолук майда бөлүкчөлөрдүн кагылышуусун сезе бербейт температураны жогорулатканда броун бөлүкчөсүнүн кыймылы активдүү боло баштайт температураны азайтсак кыймылы токтойт